Hello，Hello，我现在在立新游轮上面。耶。呃，从小到大应该从十十二岁开始打篮球，现在已经过了二十几年，到现在没有曾经在海上打篮球。我们今天要来实现这个海上打篮球的一个非常 c r a z y 的，算是美梦吧。好，这是立新游轮上面的篮球场，大家看得到，旁边就是海，非常的爽啊，好凉爽，好凉快，打起来很舒服。 耶！然后我认识了一个现在帮我摄影的日本朋友，非常开心。啊，还是，耶！不接啊！还有外线。 整个十二楼的甲板后也有一些游乐的活动，可以游泳啊，也可以打篮球，非常的非常的舒服啊！有机会大家来尝试看看，一新游轮上面打篮球，挑战成功。o k o k